omuyimbi mwanamuwala raymond namakula e, akiguddeko oluvannyuma lw'abawagizi ababadde bakyamuukiridde ennyonyini ddala ku stage bwe bagenze mu maaso nate era ne bakimususaako ku mulundi guno bazze enfunda nnyingi nga bakikola ngaera nga bagezaku mmukako okuyimba oluyimba nga awaana kenzo so nno ku mulundi guno basazeewo okulinnya stage ne bagenda ddala wali kwa pafomingira nga bwateekawo ekigambo kye bataagala bo baasazeewo kulemerako nga bagamba nti kiyina kuba kenzo kenzo yabadde ayimba oluyimba luno lupelrumos lwasembyeyo okuyimba olwabaddemu nolulimba lwe bayise wabula olina ekikolo oba nga bayita ŋonze ŋonze se abantu abasinga obedda bo bakilaiminga nga bareplesingawo ekigambo kya ŋonze nga bateekawo kenzo kenzo kino nno rema namakulu alaba ekimususeeko bwatyo yagenze maaso n'abwatuka n'aseka mukuva mu kuseka era n'abanga naye abeegattako n'atandika kuyimba kenzo kenzo simanyi bannayuganda ddala kiki ekiri mitwe gyabwe naki kyebaagala okusinziira ku life ya rema webadde etambula oba love life ye oba obufumbo bwenga bwe buli e, so bannayuganda mubanga musuubira essuubi erya mwana muwala rema okuddingana ne kenzo ekyo simanyi nti oba kikyasoboka okusinziira ku mbeera egenda mu maaso kati so kulaba akatambi kano nateera mbe nga nkwongera ddala mu maaso oh! nabwe kityo era mbadde ku mukutu ogwo ogwa tiktok bwengenza emaaso n'okuba nga ate era nsanga obutambi obwefaananganyirizaku kuno nga munonno bwe businze okuncamula bwe ndowoozeza nti naye bujja kuba bukolera omuli mwana muwala ono abadde alabikidwako oba yalabikirwako ku mukolo ng'agenda mu maaso n'okuba nga ate era azina amazina aba ge bayita amaganda bage bayita amasoga e, yazina amazina gano nagenda maaso nakyamula abantu era nga agenza traininga ku mitimbagano gya social media okusinziira ku kitono kye nga kyayina asooka wekanya akatambike ate era nkwongereyo n'obulala no you. oluno nga tuvuddeyo eyo era mbadde nkyali ku nsonga y'emu gyensangidde akavubuka kano kancamudde ate era nga n'abantu abasingako abacyamula bwe kagenze emaaso enaku ne kasaasaanira ku mitimbagano mu dance stayilo yaako gye kabadde kayimbamu oba gye kabadde kazinamu wano kabadde ka pafoming olimba olumanyikiddwa nga kyayiwa enjayi e eh, kataddemu obungodira mu mazina gaako eh, we kagendedde ddala mu maaso n'okuba nga kakola obukodyo buno bw'olabirako ddala ate era bwe njagala naawe olabe kikino wanna aai afumisika iwenjaira bacha